au bois de Boulogne, finiront comme des prostituées du blanc, comme le chêne. Je suis décontracté et grâce à ta banque, c'est bien souvent un mec qui a plus rien à manger et m'avoir avec les arènes, qui remettent en cause mon identité. Et c'est le pays des bisounours, le milieu des ta famille, Et n'avais pas triché, la vérité, j'aurais pu poser mon soupe sur ton nez. Et ils se regardent en chien de faïence, contemplant tous leur médiocrité et le tous la bite à la main et la paille dans le nez. la philosophie, ils ont non plus rien à branler. Et la démocratie, chez les barbares, chair à canon, steak tartare, pas de magou, pas de panthéon. Tu peux demander à l'anar, art, ah, ouais je regarde, en slow motion, l'écroulement du dollar, art, ah, c'est pour l'opium, qu'en Afghanistan ils sont tous partis jouer au connard, art, ah, le roi d'Espagne, c'est mon papa, J'ai mauto comme il se doit, starfada ils m'auront pas, il y a un facteur de crise dans le foie gras, on ne se peut pas, l'opposition est contrôlée, Je fait croire qu'elle ne l'est pas, ah, crash financier est déjà là, chantons ensemble les pieds dans le caca,